navbatdagi savol uzr ko'ngilni xira qiladigan savol berganim uchun aroq ichgan odamning so'lagi najosatmi u bilan so'rashganda kiyimga sachrasa buning hukmi qanaqa xuddi shunaqa nos chekkanda undan ajragan so'lakning hukmi ham qanday bo'ladi alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah insonni og'zidan chiqqan so'lagi agar u so'lakka biror bir harom narsa aralashmagan bo'lsa oddiy holatda badan og'zidan chiqqan so'lak halol bo'ladi joiz bo'ladi tohir bo'ladi ya'ni kiyimga tegsa birovning qo'liga tegsa yoki o'zini kiyimiga sachrasa og'zidan chiqqan so'lak pok hisoblanadi u bilan benamoz bo'lmaydi inson shuningdek hayz ko'rgan ayolniki ham junub bo'lgan kishilarniki ham nifosdagi ayolning ham og'zidan chiqqan so'lagi halol bu hayzdagi payti yoki bu junubdagi payti halol harom bo'ladi deyilmaydi mutlaq joiz xuddi shuningdek kofir odamning og'zidan to'kilgan e, so'lak ham halol modomiki o'sha kofirning og'zida bir harom narsa iste'mol qilib o'sha iste'mol qilgan harom narsa aralashib so'lak bilan chiqmagan bo'lsa ya'ni og'zini chayqagan bo'lsa yoki bir qancha suv ichgandan keyin uni og'zidan chiqqan nima bo'lsa demak u so'lagi halol hisoblanadi faqat xamir ichgan aroq ichgan yoki harom bo'lgan cho'chqa go'shti kabi harom narsalarni iste'mol qilgan kishi hali bir qancha og'zidagi so'laklarni bir qancha marotaba yutib yubormagan yoki og'zini chaymagan yoki uni orqasidan halol narsani iste'mol qilib og'zi poklanmagan bo'lsa og'zidagi qoldiq aroq yoki harom narsa aralashib tashqariga oqqanda u kiyimga tegsa kiyimni harom qiladi lekin aroq ichgan odam aroqni ichdiyu orqasidan bir piyola suv ichib yuborsa yoki og'zini chayib yuborsa yoki bir qancha og'zidagi so'lagini yutib yutib yuborsa og'zi o'sha so'laklar tufayli pok bo'ladi undan chiqqan so'lak harom qilinmaydi pok bo'ladi badanga tegsa yoki boshqa bir odamning badaniga qo'liga tegsa uning ham benamoz qilmaydi balki joiz bo'ladi bu fatovoi hindiyada keng bayon qilingan man bir qismini undagi hozir mavzuga taalluqli bo'lgan joyini gapirib o'tdim vallohu alam bissavob